Assalamu alaikum ƴan uwa barkanmu da wannan lokaci da fatan kun yi lafiya kusance da ni titi Smart Tech a yanda zamu nuna muku yadda zaka saita chain block na farko in ka bude kamar yanda kuke gani zaka danna wurin publish ka shiga store zaka dan jira yayi loading ga yanayin kayayyakin nasa nan nan shine home ga help nan ga account sai ka zo kan account sun tambaye ka sai kai allow za ka ɗan jira zai gama lodin idan ya yi lodin sai ka buɗe to za ka ɗan jira bayan ya buɗe idan ya buɗe a nan daidai sama bari dai ya buɗe za mu nuna muku yadda za ka yi a daidai gurin saboda yanayin network kun san dole za a dan samu dan jinkiri dai amma za mu ɗan jira shi zuwa ya buɗe network to daidai daga nan sama ga gurin login nan za ka taɓa gurin login to kamar yadda kuke gani nan ga tayar tv nan da ka taɓa asalin sunan da kai rijistar pi da shi shi zai zo a gurin to gashi nan na za ka zo daga ƙasa ka shiga gurin address akwai address sannan ka dawo home ga global na setin global din nan hannunka na sama za ka taɓa za ka zaɓi ƙasar da kake gashi nan kamar yadda kuke gani muna tare da python mall za mu duba ƙasar mu kenan mai suna nigeria yawwa ga nigeria nan daga ƙasa za ta yi loading za ta buɗe za ga ƙasar suka tasitu to ga yanayin kayayyakin nigeria nan ga agogo nan za ka siye shi a 35.5 sannan a 28.5 za ka siye riga quality captain kenan shi nan da suke ken dai kasuwar duniya ce dai kamar yadda kuke gani ga kuma shegiyar tatin furo a nan daga ƙasa za ka siye ta da fai guda ashirin kenan insha Allah shi nan kuma a tamba za ka siye ta da fai guda ɗaya ankara fabrics wannan su ne kayayyakin da kuke gani su ne kayayyakin da fai suka ɗora akwai rago kuma wanda suke kan lodin kenan wanda muke ta addu'a Allah yadda nan da lokaci kankani za mu wannan amma kowa ya tabbatar ya saita wannan verifying din nasa nan su ne wanda suka yi following akan kan ma wanda suke gashi na zamu ga chinese rubutunsu da sauro gashi nan suke da sauransu a inda suke bayani akan shi fine mining nan kuma shine explore ga yanayin kayayyakin nan rago suna lodin nan gashi nan daga barin nan nasa nigeria kamar yadda kuke gani gurin global kai ma ka tabbatar ka sa ka za ka kara dawa kan account ga suna nan tare tv1 wanda nake amfani da shi akan faki nan sannan a nan ga inda za mu canza hoto nan kai ma ka tabbatar ka canza naka saboda fa tabbatar da eh naka ne gashi nan muka dora T Smart Tech subscribe da Allah ka kumanta ku danna mana alamar nan ta kararrawa akan wannan channel din namu subscribe T Smart Tech gashi nan ku dan jira zai doru to kamar yadda kuke gani ga fai ina nan ya doru file hoto kenan shine za mu dan jira yanzu za mu gani ya doru yawa gashi nan daga sama T Smart Tech kun ga na ɗora hoton da nake amfani da shi kenan kamar yadda kuke tare da ni a wannan channel ina mai suna tismatic amma ka kuma ta ku danna mana alaman ƙararrawa to akan dai account ɗin za ka zo daga ƙasa kafin kai oda za ka danna address kenan to ga yanayin gurin products ban yi oda ko kaya ɗaya ba amma dai ka tabbatar gurin address ɗin nan na ƙasa ka shiga ka seta bayananka kafin a zo KYC wasu sun yi wasu kuma ba su ba daga cikin ku to wanda dai ya tabbatar bai ringa bibiyar channel din mai suna tismatic ta yadda zaka zaɓi kasa nan zaka sa address ɗinka zaka sa sunanka ka sa sunan mahaifi ka sa number waya ka ka sa rijin ɗinka da sauransu da address ɗinka ga suna nan kuna gani na rubuta tahir last name ma tahir sai phone number waya ga ta nan ita ma zan rubuta daga nan ƙasa wanda zai iya biyun ta whatsapp ya yi contacting ɗina akan wannan number waya ga ƙasa nan an tambaye ni select area to aina sai ka zaɓu ka tabbata afirka ka zaɓa ita ce ma ba ita ce ƙasar ka ba za ka sa south america ko ocean ko north america ni dai afirka na sa asiya antarctica to bayan ka shiga afirka za ka zaɓi ƙasar da kake ga ƙasashe na ni zan ciki nigeria na ciki nigeria za su tambaye ka ina ne ma jihar ga kano na abuja ibadan lagos obomusho to a kano state din a ina kake da zama to gashi nan zaka sa street address ɗinka inda kake a zaune gashi nan ina rubuta address ɗina wanda idan na sai kaya ko zuwa nan gaba za a kawo ga wanda ma bai iya yin oda ba idan ya biyo wannan channel ɗin namu mai suna Tsmart Tech zai iya ko ma ina zai iya yin oda gashi nan ina rubuta address ɗina wanda ko da na yi oda za a kawo min kaya na gida wannan shine sayayyen adres ina wanda ko da kaya na kawo za a zan siya kan Pi Network za a kawo min shi har gida ina zaune. Kamar yadda muke gaya muku dai a Pi Chain Mall in Allah yadda za mu samu alheri da shi wannan Pi wanda aka daɗe ana mining ko yaushe mining mining mining to in Allah da nan da Disamba 8 wata kada dai ku manta zan aje muku description link a ƙasa da kuma ragowar bayanai to gurin ka default din nan zaka iya kunna shi zaka iya kashe shi amma dai ka tabbata ka kunna sai kai submitting daga nan ƙasa to da zarar ka yi submitting zaka je zuwa gurin oda yanzu za mu yi submitting kenan a daidai nan gurin to gashi nan arso sai sifili bayanai na ya hau daidai gashi zan gani kamar yadda kuke gani tayar tayar ga rago bayanan nan a ƙasa shikenan sai kai ba. to ga location nan inda yake gashi nan china ne aka yi sai ka bar china haka to wannan ita ce hanyar da aka iya sai ta fai kenan nan kuma gurin publishing din nan za ka bar shi sai zuwa nan gaba ka kasance da t a yanayin za mu karasa seta bayanan in allah da inda kuna tare da mu komai za mu seta nan shine kategori kai yanayin kayayyakin da zaka siya da price Paul House.